je serais jamais fait, je danse comme de pieds gauche. <laughs> Mais grave, tu te rends compte quand même que même une personne handicapée, elle pourrait faire mieux que toi N'importe quoi. T'abuses Non mais si, c'est vrai, hein, il faut de l'entraînement là, j'espère que ça va mieux. Hein. Et je me suis entraînée Oui, à ah, chaque fois tu dis ça et à la fin on se tape tous la honte à cause de toi. Ouais, bon, c'est pas évident. Un handicapé mieux, tu dis Anaïs Quoi Pourquoi T'aimes dessiner ben, Quand je dessine, je mets les couleurs à vie. Parce qu'elle est trop triste. C'est à cause de moi que papa et maman étaient malheureux. C'est pour ça qu'ils sont partis Mais non, c'est pas ta faute s'ils sont partis. Ils voulaient mieux veiller sur nous depuis le ciel. Anaïs je veux apprendre à dessiner moi aussi. Je veux mettre des couleurs dans nos vies. Je sais pas, ça ne doit pas être facile à apprendre, tu sais. magnifique ce que vous faites. Comment vous faites pour peindre Parce que vous êtes aveugle. C'est vraiment impressionnant tous ces dessins. C'est lui qui fait ça euh, Oui, oui, c'est bah, lui. c'est vrai qu'il voit rien. Bah, mais juste à mettre de vos mains ni de pinceau, c'est vraiment. Euh, il est mieux aussi, non euh... pas répondu euh, à voir ce qu'il faisait. Il est tranquille là, il est vraiment euh, si vous pouvez le laisser. j'ai vu que le musée de la ville cherchait de nouveaux talents. Je me suis permis de montrer un de tes tableaux. Tu leur as montré un de mes tableaux sans demander Ben, si je t'avais demandé, tu m'aurais dit non. Alors, euh, faut que tu saisisses ta chance. Ils veulent exposer tes tableaux. T'as du talent, Julien. Je peins pas pour être exposé. Je veux pas, tu t'as pas sorti mes tableaux comme ça. Non, je vois. Ok, ça va. Hmm, demain, je vais voir Léo. Oh. Je pars vers 10h. Mais ça fait un peu tôt comme heure de rendez-vous, non Je te laisserai manger dans le frigo. C'est vraiment que vous voyez. Ça devient sérieux entre vous et Ouais pas d'ailleurs. Comment ça se fait que t'as pas encore de petite copine <laughs> Allez, dis-moi. Tu flashes quelqu'un, toi hein. Pas du tout, hein, parce que euh, vu, tes, vu tes coups de cœur et tout, et euh, les relations que t'as eues, ça me donne pas du tout envie d'en lancer une. <laughs> Comment ça Bah, attends. Déjà, il y avait l'autre qui arrêtait pas de parler que de lui. Qui s'appelait comment là Putain, c'était un vrai boulet. Ensuite, t'avais. Euh, <laughs> t'avais euh, le psychopathe là. Peut-être celui qui arrêtait pas de t'envoyer des messages sous prétexte qu'il était fou amoureux de toi. Hmm. Pierre. Ouais, ouais, Pierre. Bah, c'est Pierre, je sortais pas vraiment avec. Hein. Puis Vic. Euh... Vic, était mignon, non Mais t'appelles toutes les heures. Ah, c'est vrai, j'en pouvais plus. <laughs> Hmm. Aujourd'hui, il est enseignant. Il sort avec une de ses collègues, est ce qu'il paraît. <laughs> T'es sérieux Putain, je plains à collègue. Hein. <laughs> pas Grave. ouais, salut, ça va Ouais, toi T'as bien mangé Bah, ça va, ça va quoi. Hum euh. Dis. Euh. J'ai bientôt plus de peinture rouge, faudrait que t'ailles m'en apporter. Je vais rentrer tard, ça. Bah, c'est pas grave, moi, je peux attendre, t'inquiète. je t'avais dit, je voulais pas exposer mes tableaux. Mais oh. bah, à un moment donné, faut que tu sortes de ton monde, Julien. Tu peux pas gâcher ton talent comme ça. Non, j'ai une bonne nouvelle. Ouais, c'est quoi Léo m'a demandé au mariage. Je vais Tu. Tu vas te marier. D'accord Tu vas te marier et. Je vais déménager. Ah, tu déménages aussi. Ouais. Ça va avec le mariage. Euh, bon, euh, peinture rouge, tu me la portes plus tard, c'est ça Ouais. Enfin, je te la préparerai demain, d'accord Ouais, ok, d'accord. Je vais raccrocher, on se voit demain, ok Ouais, on se voit demain. Tu m'appelles s'il aussi. a un Salut. again Trying hard but you wanna be my friend Ain't no place to hide, ain't no one to run to Here we go, here we go again Call my bluff, I'ma be here till the end I'm the one you ride, I'm the one you ride to I can help Look, if you